焼き尽くせ終焉の効果僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして目覚めさせることおかしい弱すぎって意味だよな強すぎておかしいって意味だ見つけたぞ冒険者ユージこの汚れた世界に消えないよ My Isekai Life. I gained a second character class and became the strongest sage in the world. Only on Animax.